Akizungumza na waandishi wa habari, kamishna msaidizi wa polisi Sofia Jongo amesema taarifa za mwili wa mtoto kutupwa porini zilisambaa, ndipo timu ya upelelezi ikaenda kijiji cha Chikobe kwa uchunguzi zaidi. Ameongeza kuwa baba huyo alikuwa akiishi na mkewe na mwezi mmoja uliopita waliachana na mkewe kurudi nyumbani kwa wazazi wake, yeye kubaki na mwanaye. Lakini alipoona anashindwa kuendelea kumlea, alimbeba kwa ajili ya kumpeleka kwa mkewe ambaye alikuwa kwa wazazi wake. Alipofika, wazazi wa mwanamke walikataa kumpokea mtoto na kumtaka arudi naye, kwani hiyo ni damu yake. Baada ya kukataliwa, mtoto aliamua kurudi naye nyumbani, lakini wakiwa njiani eneo la porini, baba huyo anadaiwa kuchukua maamuzi, na hapa kamishna msaidizi wa polisi Safia Jongo anaeleza zaidi. Wakamwambia arudi naye yeye ndio baba mzazi. Kwa hiyo alivyofika eneo la polipori hapo ambapo mwili ulikutwa, anakiri kwamba aliona sasa na yeye pia hataweza kumtunza huyu mtoto, kwa hiyo alimbana pumzi na kumuua, na hatimaye akamfukia, lakini hakumfukia vizuri, na mji wetu huu una wanyama, kwa hiyo wakavuta ule mwili. Ndio maana ile ngozi inaonekana kama ilichunwa, lakini haikuchunwa wala ulimi haukukatwa. Kwa mtumiwa wamekamatwa na taratibu za kisheria zinaendelea juu yake. Kamanda Jongo ameitaka jamii kuwa mstari wa mbele kutoa taarifa za matukio ya ukatili, lakini pia kuacha kufanya vitendo vya ukatili, kwani kumekuwa na matukio mengi hasa ukatili dhidi ya watoto, na polisi itaendelea kuhakikisha ukatili unaofanywa dhidi yao hatua kali zinachukuliwa. Dalili za ukatili kwa mtoto wake wa kumzaa, ni vyema watoe ushirikiano kwetu, watoe taarifa kwa kamanda wa polisi mkoa au kituo cha polisi karibu au kwa mtendaji kwa sababu matendo ya aina haya yamekuwa yakijirudia: baba kuua mtoto, baba kubaka mtoto, baba kuchoma moto mikono mtoto na mengine yanayofanana na hayo. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi kuacha mara moja matukio ya, ya ukatili dhidi ya watoto, na nitahakikisha wale wote ambao wataingia kwenye mikono ya jeshi la polisi kwa tuhuma za ukatili dhidi ya watoto wao au dhidi ya watoto, nitahakikisha kwamba haki inatendeka dhidi yao kwa hatua kali za kisheria kuchukuliwa dhidi yao. Salma Mrisho, Star TV, Geita.